很多教练教课都会遇到一些问题，比如说教一段时间之后不知道该教什么了，越教越枯燥，学员提不起兴趣，教练也没有什么兴趣了，慢慢这个学员就流失了。这个问题其实很常见，我们培训其实就在解决这个问题。很多教练呢教课的时候，你习惯的是每节课可能教一个单机动作一个主题，其实真正的科学的先进的国外的教课方式并不是这样的。教课应该像看一部电影一样，过程中用户在看电影的时候应该没有任何违和感，很舒服的看完这个电影。教课也应该是一样的，而不是说。 说某一个环节让他感觉到非常痛苦，应该是让他融入其中的，像我们上课一样，热身的环节呢，我们会让他感受，我们也会在充分的搭配主菜环节的练习之后呢，我们发现了他新的问题，于是我们换另外一个教学的方案，在甜点环节去执行，让他既强化了技术，最后冲击了心肺体能，他非常开心的下课，一看表，我操，这时间过去了一个小时，怎么那么快？应该这个感觉才对。培训现场我也会教会你各种的授课方式，还有很多不同环节的玩法，还有他们搭配的方式，还有各种。 环节之间如何去变换，如何去渐变，让你学员上课的时候觉得没有任何违和感，才能融入其中。